a re lebeleleng dinomoro tša rena letlapeng a re dibale dinomoro tše masome pedi tshela hlakantšha le masometharo šupa ke di beile mo go palo Kemapalo ya rena. Re a di bona? Ke na le dipalelo tša rena mo go kemapalo ya mathomo ke masome a makae? A mabedi le metšo e mekae? Ye tshela. A re ka fase ke masome a makae? A mararo le metšo e mekae? Le metšo e šupa. A kere Ke nyaka re di hlakantšheng. Metšo ya rena ke e mekae? Ke e metshela. Ge re hlakantšha le šupa e ba bokae? A re e bale. Mo re a tseba gore ke tshela akere? A re tšwele pele. Šupa, šupa, seswai, senyane, lesome, lesometee, lesomepedi, lesometharo. Re na le metšo e mekae? Ye lesometharo. Ge re na le metšo e lesometharo, re dira bjang? Ra ti. Ra e hlakantšha ya ba lesometharo. Mara a se metšo. Re dirang? Very good. Ro tšea lesome la rena ra le iša kae? Ka masomeng a boyona a tlamakere. Ka mo ra šala le metšo e mekae? Ra šala le metšo e mekae? E meraro. O mongwe a tla a tšee metšo ya rena a iše ka kua go masome, re šale ka metšo kua go kemapana. Molefe. Mm-mm, re bereka ka metšo. Ee. Re rile re tšea metšo e mekae ya ya ka go masome? Ae, re rile lesome. A re tšee. Re iša ka go, ka, ka go masome. O mongwe ke mang a tla mo thuše? E tla Mmamodike. Lefase. wa e tshwara wa e tshwara ka seatla e tliša dira o mpha tsone ka mo ke swere metšoela ya rena e mekae ye le some re itliša kae ka masomeng a rena ra tseba masome ke a mafeng o ra re ke a go tšea ye ka iša kae ka iša ka masomeng ebe go lebana le masome a mangwe A re lebeleleng kemapalo ya rena. Re rile metšwa rena re šetše kae mekae? E meraro. Ra ngwala tharo ka mo. A kere, a re bale masome a rena ke mekae? Tee, pedi, tharo, nne, tlhano, tshela. Ke karabo ya rena. Ra e bona akere? Ee. Bjale ke tlo ngwala dinomoro tše dingwe tše pedi, wa ya wa ngwala ka gare ga buka ya gago ya phapoši.